Kanka kaç set set set. Aynı set. Hadi ver işte. Yürü. Yürü. Yürü. Yürü. Yürü.

mana jarayon ko'ryapsizlar hozirgi paytda mana suvdan chiqishda уже qorong'i tushyapti havo sovib ketdi havo sovib ketgani munosabati bilan akalarimiz hamma qayiqlarni yasama qayiqlarimizni og'anatib muzlab qolmasligi uchun qo'yib ketishyapti nima degan qachon keladi qachon nimani yo'q moshina bor ekan bu yerdan qo'yib yuboradi e, moshinani olib turaveradi mana buyoqqa olib qo'yavering qattiq qilishib qilishib ketgavermang hozir erta bitta damas bor xolos hozir bular ketadigan bo'lsa biz ketadi to'g'rimi ikkita chiqib olaverasiz ikkita va siqqalaringcha olamiz akalar siqqalaringcha olamiz anaqa mashina kelib qolsa sig'adiganlar ketaveradi to'g'ri gapda haligi nima bor buni uch kishi to'rt kishi ham yugilaveradi ha to'g'ri gapda mana mana shu mana buyoqqa ey o'sha yerda bo'ldi yo'q yo'q aka yosh kattalar bor suroz aka yosh kattalar ketaveringlar nima basda top gapda odam atvoryapti yosh katta ulug' akam o'xshagan sizu yosh sizu masjidga kelishini chaqiraman garang borsin o'tgan tortib kelishdi deyapti yog'ochlar umar aka qachon keladi o'sha to'p yog'och

xullas mana akalar shu hamma mahalla ko'yga shu odamlarga e, kattakon kon kattakon rahmat deymiz shunaqa sovuqda bir kamida bir e, hammalarini oyoqlari muzlagan so'qatishgan hazilak ham sovuq emas ertalabdan kechgacha sovuqda yurish o'zi oson emas shu duo qilinglar mana mana shunaqa sovuqlarda shunaqa qorlarda hamma mahallaku shu qishloqdagilar hammasi bir biriga yordam beryapti olloh rozi bo'lsin shu insonlarga ham oson emas bunaqa sovuqda man qo'lim muzlab qoldi to'g'risi shu kamerani ushlab bularga ham oson emas mana shunaqa sovuq joylar suvni o'zida oyog'ingizcha uyib qolsa ekan sovuq bo'lib ketyapti aka nima deysiz o'zingizni fikringiz aka men qayerdan xudo biladi endi tashlab olgan endi o'ziz shaxsiy fikringiz bo'ladiyu nima deb o'ylaysiz endi xudo biladida men qayerdan hali aniq bo'lsa o'zimizni jiyanimizu jiyanimni o'g'liyu hozir biz qayerda hozir turgan joyimiz oqbo'yda oltiariq tumanimi oltiariq tumani oltiariq tumaniga o'zi kirib bo'ldi taxminan bir yigirma yigirma besh kilometr bora unaqa bordi yigirma besh o'ttiz bordi yigirma besh o'ttiz kilometr bora o'zi eng kamida yana baqa yana odamlar ketgan ha odamlar bor shu o'zimizni odamlar misol mana ko'prikdan ikkita lotkada tushsa narigi yoqdan ikkita tushadi ana qilib tarqatib kelingan mana ha bo'lingan bo'lingan lotkani ham yasab berishibdi ammo alloh rozi bo'lsin mana shu lotkani kim yasab bergan baliq qurishlarnikini olib keldik alamozordan endi kimniki bo'lsa ham shu berib turganiga ham katta baxtda aka shu gullarda aka bunaqa sovuqlarda berib turgan odamlarga ham saqobi tegsin ilohim aka shu bilan ovorasida aka bo'pti rahmat tog'a hop kelyapti bir bola keyin yechinib yugurib tashlab yuborgan bitta o'rtog'i orqada tushganman deyapti u rostmi yo'q avval uni hech kim hech kim bilmaydi endi ulardan tamin gapiryapti yo rostmi lekin bularni kelgan dadalari chiqqan baqir chaqir qilganda bitta bola ho'lagan Qo'l. tushgan u bola sunniga qaytib u ham qaytib nima bo'lgan havosi o'g'irlaydi sinfdosh ha bo'pti ay bog'la ekan Thank you.

再说说啥子呢？没，要不然拉出出来讲呢？